Assalomu alaykum barchaga bugun yangi o'yinimga xush Bugun sizlar qarshida Jon Xaljon yangi o'yinimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan birga har safar bilasizlar vlog olganimda ora sira o'yinlar o'ynab turamiz va bugun sizlar o'sha sizlar yoqtirgan bo'lsa kerak, balki o'ynab ko'rgan bo'lishingiz ham mumkin. Network Speed uh, No Limit degan bitta o'yin bor ekan va iPhone da 3 GB ekan, bilmasa Androidda ham bo'lsa kerak va bugun albatta 2023 yilda birinchi o'ynaydigan o'yinimiz shu bo'ladi manga juda ham yoqdi bilasizlar har safar o'zi kam turda o'yin o'ynardim chunki kачествоsi juda ham yaxshi effekti juda ham yaxshi anadir o'yin o'ynaganingizda o'zi har safar o'yin o'ynayman ba'zan o'yin o'ynaganimda качественно yaxshi effekti yaxshi bo'lgan o'yin o'ynayman ba'zan va bu o'yin mana shu telefonlarni ichida juda ham chiroyli yaxshi качественный va albatta sizlarga ham tavsiya beraman balki o'ynaganlar bo'lsa o'zinglar fikrlarini kommentariyga yozib qoldiringlar agar o'ynamaganlar bo'lsa albatta bu o'yinni sizlar bilan hozir birga o'ynaymiz va bo'lmasam biza o'yinimizni boshladik albatta ko'rayotgan bo'lsanglar juda ham adashmasam kecha kecha emas mana shu bir ikki kun oldin o'tkazgan edim bu o'yinni va o'sha qaraganimda 2022-yil chiqqan ekan bu o'yin va sizlar bilan bugun ko'rganinglardek mana bu yerda garajimiz bor moshinalarimiz bor mana hozir bu yerda mashina osib bo'larkan va new car komplet va mashinamiz ham oldik va juda ham ko'rayotgan bo'lsizlar hozir o'yin davomida sizlarga ko'rsatib o'taman mana shunaqa kuchaytirsangiz bo'ladi hozircha bizlarni pulimiz yetarli va o'yinlarni hozir davomida ko'rib borasizlar qanchalik juda ham odam zeriktirmaydigan unaqa medasiga tegmaydigan o'yin va Toyota. Hozir men sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, Volkswagen subarumi mana shu shunaqa mashina oldim, lekin albatta mana mana shu Subaru juda ham juda ham zo'r mashina ekan. Hozir sizlarga qisqa qilib bitta o'yin o'ynaymiz. Bitta o'ynab ko'ramiz, bitta bozamizga azizi qizdirib olish uchun va hozir man mana yerdan mana bu yerdan boshlagan edim 11 11 foiz kelinglar mana shudan lever birdan boshlaylik va bo'lmasam biza sekin o'yinimizni ham boshlasak bo'ladi judayam qanaqadir o'yini boshida qiziq bo'lmayotgan edi sababi judayam oson yutib ketasiz lekin sekin sekin o'ynaganingiz sari mana shunaqa har xil kuchli kuchli raqobatchilik chiqyapti ko'rayotgan bo'lsanglar moshinani lekin chiroyli zo'r bo'lgan hozir bizni birinchi level birinchi etapdan o'tdik va sekin sekin mana mana shunaqa o'tib o'tib borganingizdan keyin boshqa yanada kuchli raqiblar va kuchli kuchli ehm, qiziq bo'lib ketib qolaverar ekan o'yin kelinglar sizlar bilan endi ikkinchi levelga сразу o'tamiz keyin ozgina garajlarda bir nimalarimizni to'g'irlasak kerak hozir sotiladigan narsalarimiz bor hozir o'zi boshida bu mashinani olganimda oq yoki kulrangi edi adashmasam keyin hozir rangini qoraga almashtiruvdi ko'rasizlar hozir bir uchta to'rtta moshina ochdik boshi bitta moshina edi volkswagen undan keyin sekin buni ochdik keyin o'sha hozir ko'rganinglardek toyotani ochamiz sekin sekin mashinalar ham ochilib boraveradi endi kelaylik sizlarga hozir toyotani olaylik birinchi hazırlık yapıyor. Kiriyle. Xullas, Nisan Nissandan beri işte, qoyil. Bitta de ikkita mashina olamiz. Ham Toyota, ham Nisan olamiz. Bunga ham gap bo'lishi mumkin. Mashinamiz. gap yo'q lekin bo'ldi hozir sekin o'yinimizni boshlaymiz uchinchi leveldan o'tamiz lekin menga mana shu subaru subaru juda ham yoqdi qanaqadir o'zim ham yoqtirib o'ynayapman volkswagenga qaraganda nisbatan qanaqadir judayam yaxshi mashina Однажды сокримиза, рескинитет bo'ladi. Bitta сокримиза, рескинитет bo'ladi. Orasidan qaranglar. Bitta oldi. Mana ezbam keldik. Gap bo'lishi mumkin. Albatta, mana shu telefonlarda ham ba'zan har safar telefonlarda o'yin o'ynamayman, lekin mana shu telefonlarda juda ham yaxshi kostyumni effekti juda ham yaxshi mana shu o'yin o'ynaganingizda o'yin deb bo'lasiz. Bulardan albatta PUBG. PUBG bilasizlar, juda ham hozir hamma butun dunyo hamma PUBG o'ynaydi. Uni ham kачествоsi zo'r. Keyin mana mana shu Call of Duty, Call of Duty'ni ham mana kecha bitta o'ynab ko'rdim, juda ham zo'r. Balkim uni ham o'yin ham o'ynaymiz va uni ham YouTube kanalimga joylashtirib boraman u o'yin ham juda ham zo'r mana shu bitta o'ynaganimni o'zi reski qanaqadir o'ziga chanqib oldi va mana shu ikki kun uch kundan beri mana shu tinmay qanaqadir net for speed mana shu no limit degan mana shu anaqasini juda ham yoqtirdim o'yinni boshqa eski network for Speed'lardan ko'ra mana shu chiqqani juda yaxshi ekan. Keldik. Albatta gigabayt ham boshqa naqldan qaraganda misol adashmasam tam bilmayman-ku, lekin o'sha Call of Duty ham 2 gigabaytni bir bitta o'yin, lekin buni gigabayti 3 gigabaytdan yuqori edi. 3 bir shunaqa gigabayt edi. Oldin kichkinaligimizda besh sim, sakkiz sim, shunaqa soatli bo'lardi, network speed, GTA Vice City ishta qilib olardi. Rosa o'ynaydik. Urusman. udar, lekin udar qilish haqiqatda. Yo'q o'zi poyga unaqa to'p o'ynayman, lekin bu qanaqadir udar bo'lib turdi bu o'yin. Adushi hech qanday. keldi qanaqadir mana mana shu moshina juda ham yoqdi menga xolos endi kelaylik bitta balki boshqa moshinalarga bir almashtirib ko'ramiz hozir endi sizlar bilan back street backstreetga qilib ko'ramiz to'xtab turinglar sizlarga mana mana mana shu ga ekanman va volkswagen hozir endi bitta volkswagen o'ynayotganmiz ko'ramiz bu mana Volkswagenning birinchi mashina xuddi ana обычный o'zini anaqasi rangi xuddi mana shu bu bu mashinaga shunaqa shunisi bermadim qanday bo'lsa shundoq faqat şu nitrasini tushaytirdim shinalarni o'zgartirdim mana shunaqa etapma etap leveldan o'tib boraverasizlar fo xullas bmv bu bir yil bmvlari xullas nima qilamiz umuman tushunganim yo'q xullas o'taylik bundan tokyo street bitta backstreet backstreet brinsni o'ynaymiz bitta o'ynaylik juda qanaqadir qiziq tuyulyapti hammasini mana hozir bilmasam qanaqadir to'g'ri kelib qoldimi deyman mana shunaqa moshinalar ochildi chunki moshinam moshinalar ochilib ketgan edi keyin bunaqa yo'llar ochib o'tgan edi o'ynab o'ynab bordim mana bu moshinamiz eng oxirgi ochgan moshinam voy emas. O'yin emas, mana shunaqa o'yin. Mana bir ko'rganlarda pul oldik. Va mana shunaqa hozir nima qilsa bo'lar ekan. Nisa. Nisa. Bir tane moşlamız, boşlamız. insonimizni rangini o'zgartirsanglar ham bo'ladi mana shu anaqa kirgan yillarda bizada hozir ozga bo'lmasa wi fi mod shop colors rangni kirsiz bo'ladi mana shunaqa rangli bersangiz bo'ladi albatta agarda mana so'ragan bo'lsanglar yo'q toyotdagi qora emas manimcha qizil mana shu mana shu rang juda chiroyli mos tushdi va mana o'sha yerga kirganlarda albatta har turli o'zgartirsanglar bo'ladi hisobda hali biri emas va o'yinimiz shunaqa qilib mana shu joyda ham o'z nuqasiga yetkazsa bo'ladi albatta hammanglarga yoqdi degan umiddaman yoqqan bo'lsa albatta o'zinglarni layklarni va kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar va o'zinglarni fikringlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar va barcha barchalarga mana shu o'yinni sizlar bilan birga o'tkazdik va yoqdigan umiddaman va keyingi bloklarda va keyingi o'yinlarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar